Hey guys, welcome back to the channel. This is Azim, and आज है 31st of August 2018, and um, as you can see, हम लोग आज uh, we're going to my hometown, which is around 1,600 km from Bangalore. So um, we are going by train this time, and it will, the train uh, travel time is around 30 hours from Bangalore. So and इस बार हम लोग हमारे uh, newborn baby के साथ जा रहे हैं. He is like around one and a half months old. So we decided to capture all the beautiful memory, and um, as you can see packing वैकिंग सब हो गया है यहाँ पे एंड टाइम um, हुआ है अभी around five thirty in the morning so I will have to go to Yeshwantpur railway station वहाँ से हमें ट्रेन मिलेगा so so I am book cab now and go to Yeshwantpur railway station ये हो गया ओला बुक हिरो लिख দিচ্ছে तो नाती Beta, you ready for travel? हाँ क्या हुआ now we reached Yasminpur railway station as you can see here. This is my coach. Let's go inside. Let me go show the washroom. शाला कितना गंदा है ये होगा का पुराना दिस इज काइंड ऑफ तो ये है टू टायर एसी दो सीट टू टायर एसी यहाँ पे एक यहाँ पे एक और नीचे दो seat this side one side lower side upper अभी हम लोग निकल रहे हैं से अभी स्टार्ट हो रहा है यहाँ से Okay, uh, time is around 10.30 now and we are somewhere on the way, I think we are somewhere uh, near to Bangal Page. Uh, train बहुत खाली है आज, बहुत कम लोग हैं ट्रेन में Where to? Where to? Where to? क्या कर रहा है बेटू से हेलो टू द सब्सक्राइबर्स बेटा हेलो बोल दे ये मुंह देखो कैसे कर रहे ये बेटा ने हेलो बोला time is around 6.30 guys and let me gonna show you the sunset. Good morning today is day two first September two thousand eighteen हम लोग पहुँच गए उड़ीसा में and now I think we are about to reach Raigarh जो कि कोरापुर डिस्ट्रिक्ट में है so for everything is good let me show you Koraput city और कोरापुर रेलवे स्टेशन यहाँ का यहाँ का सबसे अच्छा होता है कि ब्रेकफास्ट यहाँ पे बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट मिलता है and if you're traveling with kid this is what you can do this is a AC vent हम लोगों ने चारों तरफ पेपर लगा दिया है हाँ, अच्छा। आप एक बार उड़ीसा एंटर हो जाओगे तो आपको एक बढ़िया सा चीज़ मिलेगा खाने के लिए बोना very and it's not kind of dry food and all this see हम लोग संबलपुर पहुंच गए हैं and another one and half hour will be reaching Jharsuguda